bike até Aparecida. Acabei de chegar a Águas da Prata, são duas da tarde, horário perfeito, vou procurar a pousada. São seis e meia da manhã, eu estou saindo de Águas da Prata para começar hoje o caminho da fé até Aparecida. caminho da fé começa logo com uma subida. Você sai da cidadezinha de Águas da Prata e já pumba, embica para o Pico do Gavião. Assim, ó. Ah, ah, ah. Lugar emocionante. É uma capela no meio do nada, com água, banheiro. É. E as pessoas deixam aqui algumas coisas, alguns remédios, literatura, objetos que não precisam, para quem passar e estiver precisando. Acabei de cruzar com o José Sérgio Peregrino, que já fez 12 vezes o caminho da fé de bicicleta e neste, desta vez está fazendo a pé pela primeira vez. ouviu falar da Serra dos Lima? Pois é, eu também não. Só hoje. É asfalto, é íngreme, acima de 15 graus e não tem sombra. Está um calor rachante. Acabei de chegar em Ouro Fino e este monumento que está aqui atrás de mim é o menino da porteira que recebe os visitantes está bem na entrada da cidade e vocês podem ver que ele também aderiu à máscara obrigatória aqui na cidade. Então estou aqui numa estradinha de terra agora que liga Ouro Fino a Inconfidentes e lá atrás tem uma nuvem forte e já se vê chuva. Cheguei em Comp... Tudo conspirava para que eu fosse até a borda da mata e é para lá que eu estou me dirigindo agora. Então tenho mais 20 km pela frente e vamos lá. Pois é, pois é. Estou a entrar aqui numa estrada, eu queria ligar a luz que está atrás do meu capacete, fui lá e está sem bateria. Mas eu pensei, mas eu carreguei essa bateria, aí eu já sei o que é que aconteceu. Doutor Ricardo Medina Antunes, que adora essas luzinhas, adora tudo que é luz, deve ter brincado com a luz e ficou aí a noite toda, né, gastou, gastou a bateria e agora népias. 3 da tarde, e está a começar a chover. Hora de chover. Tempestade. O raio, chuva forte. Tive que pedir abrigo numa casa. Aí o pessoal daqui agora está me dizendo que faltam 8 ou 5 ou 12. Né? Eu então já não sei quantos faltam. O GPS está sem bateria, tive que ligar um power, um power bank. Agora, power bank e chuva não dá muito certo. Eu pus dentro de uma sacola de plástico. Vamos ver o que é acontece com isso. Já estou nos 98 km. Eu nem acredito que eu, que eu estou chegando. Depois de uma tempestade, depois de pedir abrigo numa fazenda, subir e descer morros enlameados, perder o caminho da fé e encontrar o caminho da prece. direção até o como é que é. da manhã, saindo de Borda da Prata. Tinha uma placa ali atrás a dizer água, refrigerantes, etc, etc, logo após o morrinho. morrinho é este, né? Essa é a pergunta que eu faço sempre, se tem mais subida. Todo mundo fala que não. E depois tem. Acho que eu trouxe coisas a mais. Já comecei empurrando a saída de Bordas da Mata. Subisse aqui tudo. Coisas aqui, essa subida aqui para chegar na Terra do Céu. Agora começou a chover muito, eu pedi refúgio aqui numa, numa casa e vou esperar a chuva passar. Saindo de Estiva, 3 km começa a subida. É matadora. Eu fiz tudo debaixo de chuva. Agora quando eu cheguei aqui em cima, abriu o tempo. Eu não tinha tido a oportunidade de olhar para baixo e ver isso. isso aqui. E a tempestade continua me perseguindo ali daquele lado. Então vamos embora para a Consolação. E quem diria que a surgir o sol depois subir a Serra do Luminosa e pernoitar em Campos do Jordão. São nove e sete da manhã Acabei de sair da cidadezinha chamada Luminosa e pela minha frente eu tenho a subida da Luminosa. Nós vamos sair de 927 metros sobre o nível do mar e já estou sem fogo. Vou recomeçar esta gravação! Vou recomeçar! Não tenho fôlego para falar! E agora eu vou encarar a subida da Luminosa que vai me levar até 1800 metros empurrar. Bora. Morro acima, bairro dos Valentins. Mas quem é esse Valentim que mora aqui em cima? Bob está comigo desde lá de baixo. Por onde ele vai, não faço a mínima ideia. Ele briga com todos os cachorros, manda nas vacas, entra nos currais. Eu acho que ele é o dono daqui. Aí eu sobe um pouquinho mais e fica me olhando, tipo, vamos, vamos, vamos, cara. Acabei de chegar ao topo da Luminosa, são 11 horas. seis e meia da manhã e eu já estou saindo. uma turma que está fazendo o trecho Campos de Jordão parecido a pé. Ofereceram-me um cafezinho. Show. Esquentou. Até tirei o blusão, agora fiquei com a camiseta. 2 mil metros de altitude, o cenário já é completamente diferente. É Serra do Mar, mas já há menos árvores, a vegetação já escasseia, é uma vegetação mais, mais terrestre. Estou no ponto mais alto de todo o caminho da fé. 1955 metros sobre o nível do mar. Chegando é parecida.